Em silêncio você se recolhe. Telefones desligados. Você em seu tempo. Em seu mundo interior. Um tempo para renascer. Para relembrar. Um tempo para ser. Você está aí respirando, relaxando, respirando calmamente, naturalmente, profundamente. A cada respiração você vai mais fundo, mais amplo. Seus olhos físicos olham para dentro. Seus ouvidos físicos escutam dentro. Apenas esteja aí por um momento, respirando. Só existe você, sua inspiração, você e sua expiração. Dentro de você, esse lindo vórtex começa a se mostrar e a se mexer. E à medida que ele se mexe, se mostra, você vai mais para dentro, quietamente dentro. mais e mais relaxada. Cada vez mais aberto esse mundo interno, a este você que você é. Respire, relaxe, mergulhe. Aí dentro, profundamente dentro, você novamente reencontra você. Apenas se permita estar aí. Seu silêncio, sua luz, a calma e paz que existe aí respirando mais e mais calmamente, mais e mais fundo e naturalmente suave, olhos olhando dentro. Respire, relaxe. Respire relaxe. Apenas permita-se perceber. Aí onde você está não existe sofrimento. Não existem tarefas. Não existe dor nem preocupação. existe apenas você e a sua paz. Dentro dessa paz você se permite ficar simplesmente respirando. Não existe nada Tome o tempo que você quiser e fica aí experimentando a paz, este vazio em paz, sem tarefas, sem dor, sem preocupações, apenas paz. Inspire e sinta a paz em níveis ainda mais profundos. Expire e deixe essa paz transbordar em todo o seu ser. Inspire e sinta essa paz ainda mais fundo, apenas se permita estar aí por mais tempo. tempo apenas para você e com você. Expirando e se tornando a paz inabalável.